ahror assalomu alaykum jahongir aka chiqishlaringizda bizlarga maslahat beryapsiz kurashinglar huquqlaring uchun deb lekin konstitutsiya va qonunlar ishlamayapti o'zbekistonda bunga misol yaqinda o'z huquqlarini tiklanishni istab bmtgacha chiqqan qidirnazar ollaqulovni aytish mumkin men o'zim ham yetti oydan beri nohaq tuhmat bilan qamalgan o'z jigarimni huquqlarini himoya qilib yozmagan joyim qolmayapti qaysi davlat organlariga yozsam ular menga qonunni chetlab men so'ragan masala qolib boshqa keraksiz ma'lumotlar bilan javob yozishadi bunday nohaqliklardan keyin odamning hafsalasi pir bo'lar ekan qachon konstitutsiya va qonun ustuvorligi ta'minlanishi mumkin debdilar bu saylovdan oldingi gaplarimizni bir eshitib ko'ring o'sha paytda aytgan edik qachon bo'ladi endi yana saylovni kutasiz saylovda sizni kuchingiz keladi endi mana qidir nazar aka aytasiz bu kishi kurashib o'n besh marta sudda oqlangan bu odam kurashib birlashgan millatlar tashkilotini qo'mitasida oqlangan bu odam adolatini o'rnatgan adolatini topgan odam ammo lekin mana shu o'zbekistondagi ba'zi bir muttahamlar bu odamni yo'lini to'sib o'sha oxirgi reabilitatsiyani qilmay o'tiribdi ammo lekin bu odamning kurashchanligi agar har bir odamda bo'lganda bugun o'zbekiston avstriya yoki janubiy koreya e, dunyoni eng rivojlangan bitta mamlakati bo'lib ketardi bu odamdagi jasorat qani edi bu odam bir tashkilotchilik qilib bir partiya o'zi tuzsa mana shunday sizga o'xshaganlar u partiyada birlashsa va u saylovlarga kirsa o'zbekistonda ishda mana shunday e, odamlar bor ularga suyanish kerak ularni qo'llab quvvatlash kerak ana shundagina boyagi e, siz aytgan qonun qoidalar hammasi ishlab ketadi uni nazorat qilmasa kimdir qaysi partiya yoki hukumat yoki prezident ishlamaydi bizda o'sha telefon siyosatini yo'q qilish kerak ana shundagina qonunlar ishlaydi ammo lekin o'zbekistonni kelajagi baribir yorqin menda baribir umid bor yuragimni tagida yorug'lik bor chunki doim aytaman zehniyatning o'sha tagida qudrat yashirin faqat u qudratni ustida zang bosgan zarpechak bosgan o'rab olgan shuni shunday yulib olib tashlasak tamom yorug' yo'l hammasi bizniki sog' bo'linglar salomat bo'linglar men jahongir muhammad e'tiboringiz uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudo yoringiz bo'lsin xayr